apdovanoja vienu žodžiu karo veteranus ahujoniausių šiaip, ble, viskas jau į pensiją visam laikui išleidžia, karoči, vienas atvaro, hujenas toks, ble, ten su medaliais, kurva, kiek tau, sako, reikia šaibų, parodyk, sako, nuo rankų, ble, tai iki kojų, kiek, tas kurva įsistiebė, ble, tiek, nahui, pizdavių išmatavo, nahui, su ruletėm atsegė šaibų, bybi, žino kiek, kitas eina ten irgi, kiek tau reikia, ble, žinai, Sakyk, nuo rankų iki kojų, blėtas dar aukštesnis, kurvas tiebėsi nahui, kiek gali, blėt, ten iš paskutinių nutraukė nahui, metrų blėt numatavo, atsėgė dahui ją šaibų. Dėdukas toks, blėt, ateina, nedidelis toks kurvas, irgi jau, blėt, kietas. Nu, kiek tau, sako, reikia, blėt, šaibų, sakyk, blėt. Ai, man, sako, daug nereikia, mano bybio iki kiaušinių. Kaip tai sako, ble, tai kas ten tau sako, tai sakyk normaliai, užteks man, sako vaikeli, man, man nuo bybio iki kiaušinių atsekit ir užteks man. Nu pizda viskas, susitarė, na, kui kelnes numoja, ble, atsineša mėrą, kurą matuot nuo tų kiaušinių iki to bybio. Senika sako, tai kur tavo kiaušiniai? Ha, Vietnami, vaikeli, Vietnami kiaušiniai.